Sa wish ko lang ngayong araw ng Sabado, Feb 20, 2021, ay talaga namang patnubay ng magulang ay kailangan sapagkat maselan ang mga paksa na mapapanood ngayong araw na ito sa episode ng Wish Ko Lang. Ang babae sa basement ngayong araw ng Sabado dito sa episode ng Wish Ko Lang, Feb 20, 2021, ang full trailer na ito ay tungkol sa isang ulirang ina na inalipin at ikinulong sa isang silid ng kanyang halimaw na ama. So, paano ba siya umabot sa ganito? So, para nga makatulong sa kanyang mister na si Rene, dito sa eksena ay si Liboy Ramirez at matustusan ang pag-aaral ng anak niyang si Jerica na si Chanel Agustin ay pinili ni Amanda na ginanapan ni Maui Taylor na mamasukan bilang katulong sa pribadong mag-asawa na sina Marisa, na si Petra Halimuyak slash Ashley Rivera at si Elmo na si John Lucas. So namasukan siya dito sa mag-asawang Marisa at Elmo. Kung sa anong una ay maayos naman daw ang pakikisama sa kanya ng kanyang among babae na si Marisa nga. Pero nag-iba ang timpla nito nung mapansin nito na nagiging malapit sa katulong na si Amanda nga ang kanyang asawa na si Elmo. So nakapagtataka na rin na si Amanda lang ang nagsisilbi sa kanila. Mahirap man na maging all-around mate ang uh, tinisip ni Amanda para nga sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang labis niya lang kinabigla ay halos gabi-gabi niyang naririnig ang pagsigaw at tila pagtatalo ng mga amo niya sa basement ang basement dito sa bahay na ito ay isang lugar kung saan siya ay ipinagbabawal na pumunta. Ang tanong at ang aabangan dito sa eksena na ito, madidiscover na kaya niya kung anong klaseng sikreto ang meron sila at kung anong sikreto ang tinatago nila sa basement ng bahay? At makawala pa kasi siya kapag nalaman niyang ang malapalasyong mansyon ay impyerno pala. So, ito nga rin yung mga naging bahagi ng sagutan ng, nila ng kanyang among babae nung mga panahon nga na napapansin pa lang ni Marisa na parang tinitingnan-tingnan si Amanda ng kanyang asawa na si Elmo. Ang sabi dito ni Marisa, isang beses na nag-uusap sila ni Amanda ay, Babae ka at babae ako, hindi rin ako bulag. Nakikita ko naman kung paano ka tumingin sa kanya. Kaya sagutin mo ang tanong ko, trip mo ba ang asawa ko? Hindi po ma'am, hindi po. Aswala na, masarap ang asawa ko. Hindi katulad ng luto mo na walang lasa. Ma'am, pangako, gusto ko lang magtrabaho, yun lang po. Huwag ka mag-alala, hindi pa naman kita pinapalayas. Pero oras na, ang asawa ko ang trinabaho mo. Sinasabi ko sa'yo, ipakukulong kita. Ma'am, may asawa din po ako at mahal ko ang trabaho ko. Hindi naman po ako gagawa ng gulo. So bahagi lang yan ng mga uh, eksena dito sa wish ko lang ngayong araw nga ng Sabado kung saan ang naging hashtag natin para dito ay wish ko lang basement. So kung gusto nyo napanood at kung hindi nyo napanood ang full episode ng Wish Ko Lang ngayong araw ay maaaring nyo itong panoorin sa kanilang official na YouTube channel at baka mayroon din itong link sa kanilang uh, official Facebook account. Again, uh, thank you for watching and kung nag-enjoy kayo sa aking mga reviews or nag enjoy kayo sa aking mga reviews, ang wish ko lang ay welcome kayo na mag-subscribe sa ating channel, mag-like at mag-comment sa ating mga videos na nagawa para sa wish ko lang. Again, this is RTM Designs. Thank you for watching and don't forget to subscribe to this channel for more updates. At dahil nga na-curious itong si Amanda, nalaman na niya kung anong sikretong meron dito sa basement ng mag-asawa nakakagulat ang katotohanan na, na nalaman niya. Katulad ng inyong mga nakikita. So parang itong mag-asawa na ito ay into uh, ah, BDSM or something. At ang sabi nga rin dito ng kanyang aming babae ay mahal niya ang asawa niya kaya kung anong ikaliligaya nito ay binibigay niya. So parang consensual naman lang pumapayag siya dito sa mga nangyayari sa kanilang dalawa. Again, ah, itong mga eksena po na ito ay patnubay po ng mag- magulang ang kailangan. At magigising na nga lang din siya isang araw. Na siya na ang nandoon sa basement. So, nakaka-curious talaga kung paano siya umabot sa ganun. So, kailangan talaga nating panoorin ang full episode ng Wish Ko Lang. Kasi nga, isang araw, ay itong si Amanda na ang nandirito sa basement, katulad ng ating nakikita. So, ayan. Ayan yung mga eksena ng uh, wish ko lang ngayong araw, medyo uh, sensitibo po ang ating paksa. Uh, kung aaray lamang po ay pakipatnubayan ang inyong mga anak ko sakaling manonood nito. Talagang hindi ito para sa mga bagets. Again, uh, thank you for watching uh, Ang Babae sa Basement. Thank you guys!